Hmm. Kan konstitusi kita nggak bilang Anda wajib beragama. Enggak. Anda berhak beragama dan pemerintah negara melindungi hak itu. Hak apa? Hak masuk surga? Bukan. Hak untuk menjalankan ibadah. Tidak diganggu. Tapi kalau lingkungan agama kan ya keluarga wajibkan itu. Tapi negara nggak wajibkan. Nah, orang suka eh, nggak uh, paham apa itu hak. Ada yang Bapak Nadol nggak? Saya mulai pusing ini.